es de entender los presupuestos participativos, que es una nueva herramienta social que se ha desarrollado en los últimos años. Bueno, básicamente estudia un caso de, estudio y he demostrado que, hay reglas eh, teóricas que podrían mejorar los eh, resultados prácticos. Bueno, pues eh, bienvenidos a todos a, un nuevo seminario del programa de doctorado en estadística, optimización y matemática aplicada. Hoy tenemos el placer de que nos acompaña Niglia Aurebel, que es profesora e investigadora de Interbasque, adscrita al Departamento de Fundamentos de Análisis Económico 1 de la Universidad del País Vasco. Ella es una investigadora en problemas de elección social, eh, tiene una larga trayectoria y muy buenas publicaciones y muy buenos resultados acerca de sistemas de, elección que incluyen sistemas democráticos de elección de candidatos y también pues hoy nos va a ilustrar con un nuevo, un nuevo, un nuevo tema en el que se está introduciendo, que también tiene que ver con la parte de elección social, que es en los presupuestos participativos. Es decir, es darle la posibilidad a los ciudadanos que elijan en qué se gasta eh, de alguna manera el dinero de sus impuestos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Ani. Pues tienes la palabra. Pues eh, muchas gracias por la, bueno, tu invitación. Es un placer de, de estar aquí, que ya He venido un par de, veces, entonces pues esto, voy a hablar de un tema que, para mí, bueno, estoy empezando, que son los presupuestos participativos, entonces voy a contaros un caso porque he tenido acceso a los datos de la ciudad donde vivo yo, Portugalete. Entonces, pues eh, primero no sé si, si conocéis un poco los presupuestos participativos. Bueno, si no contó un poco de dónde vienen y cuál es el objetivo. Entonces, el objetivo es de hacer participar más a los eh, ciudadanos decidiendo parte del, eh, presupuesto de, una ciudad. Entonces, el origen de los eh, presupuestos participativos son de, vienen de, de Brasil, más eh, concretamente en eh, Porto Alegre y empezó en el año 89. Eh, y la historia es que fue después de la, de la dictadura que estuvo el Partido de los Trabajadores, el de, de Lula, y bueno, había, había problemas y entonces allí pues todos los, el presupuesto casi entero estaba, se, estuvo eh, discutiendo. Y luego pues se ha expandido un poco, eh, primero a través de Brasil y luego eh, a través del mundo. Primero, bueno, estuvo unos más o menos 10 años Euh, en prueba en euh, Porto Alegre, luego se expandió al resto de, Brasil y al principio de los años 2000 eh, pasó un poco eh, de manera internacional y ahí se puede decir que un poco se ha diversificado y que cuando en Brasil en principio era casi todo el presupuesto que se repartía, ahora es más bien una parte bastante, más o menos pequeña. Y práctica en Europa en general es una parte muy pequeña del presupuesto eh, total. Y bueno, al final de los años 2000, eh, eh, hacia los años 2010, se puede decir que hay un poco casi en todo el, mundo. Y bueno, en los datos del año pasado, pues eh, había más de 7.000 eh, ciudades, un poco todas partes en el mundo que eh, tiene presupuestos participativos, pero se puede decir que tanto los objetivos como eh, la manera de, hacerlo varía mucho de un sitio a, a otro. Pero bueno, para definir eh, un presupuesto eh, participativo, lo que en sociología lo definen es, son estas eh, cinco características. Entonces funciona en general en una entidad que es una, ciudad. en el consejo municipal se decide cuál, va a ser la regla que se utilizará para repartir eh, bueno, el dinero entre los proyectos. Luego se hace un llamamiento para que la gente haga eh, propuestas de, ideas. Luego de todas estas ideas de una manera se, transforma en, un eh, proyecto, de una manera o de otra. Luego se vota sobre los proyectos y luego se, pone eh, en, marcha. Pero bueno, como decía, hay eh, presupuestos participativos de muy distintos. Los primeros eh, tenían un objetivo político muy claro, que, bueno, se trataba de... tenía un objetivo social muy, muy claro, era para favorecer a, a las clases eh, más marginadas, pero luego se ha, se transformado y bueno, ahora es más o bien de práctica de buena gobernanza o hasta también eh, se puede hablar de presupuestos participativos eh, tecnocráticos. Eh, entonces, bueno, para diferenciar un poco los, eh, los diferentes modelos, por ejemplo, en la elección de las, eh, de las reglas, bueno, una pregunta fundamental es cuánto se va a dedicar a los presupuestos participativos y entonces, bueno, hay, por ejemplo, diferencias en general entre Alemania, Francia, por una parte, Francia, España y Polonia por otra. En general, por ejemplo, en, España, eh, Francia o Polonia, en general es decir, vamos a dar una cantidad no muy grande y decides cómo gastarla. Mientras que en Alemania es un poco al revés, es a menudo a, empezar desde pueblos que estaban bastante endeudados y entonces era casi eh, todo el presupuesto, pero cómo hacer economías es decir, cómo reducir los gastos. Eh, entonces, bueno, depende de un sitio a otro y luego, bueno, una, una, cosa que a mí me interesa particularmente porque es mi, mi, tema de investigación va a ser cuál es la regla que se eh, utiliza. Luego, en la en la transformación de las ideas en proyectos también hay eh, grandes diferencias según los, casos. Por ejemplo, en Boston, en un presupuesto, allí los ciudadanos se vieron durante meses para afinar las ideas y transformar en, proyectos. Entonces era muy, eh, bueno, llevaba mucha, eh, los ciudadanos se involucraron muchos. Mientras en Europa en general es más bien el ayuntamiento mismo que hace todo el proceso de, filtro. Y luego, eh, de nuevo, hay votar o no votar. Por ejemplo, eh, en el, País Vasco y mira un poco todos los eh, presupuestos participativos alrededor de, Bilbao y en algunos sitios se votan, en otros no. Y, pero bueno, lo que caracteriza en general los presupuestos participativos en, eh, Europa se puede decir que eh, en general eh, no vienen tanto de los ciudadanos que, proponen, sino que es más bien la el Consejo Municipal que lo, que lo propone y de manera desafortunada la participación es en general muy muy baja hay hasta un, eh, papel de, unos alemanes que, dicen, bueno, presupuestos participativos sin participantes. <laughs> Porque eh, no llega a veces ni a, bueno, ni, ni a, 10, ni siquiera a 5%. Y bueno, eh, es interesante, yo creo, para estudiar un, un tema nuevo, de ver cómo funciona en práctica, porque hay características quizá inesperadas. Entonces, Portugalete es eh, una ciudad, bueno, de cerca de, de, de Bilbao, de 48.000 habitantes y por qué he escogido Portugalete porque, bueno, básicamente yo vivo aquí y eh, allí he conseguido los datos. Que, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo, funciona? Entonces, de los cinco puntos, eh, se decidió eh, en el Consejo eh, Municipal que se eh, gastaría gastaría mil euros y también decidieron la, regla en, junio. Luego en septiembre se recibimos en el, en el buzón una, hoja que nos invitaba a, a participar, entonces bueno ya bueno, es que siendo castellano parlantes podéis eh, más o menos leer. Entonces, pues esto, había que rellenar sus, eh, sus datos. Entonces, un título y una eh, breve descripción de, de, la idea y quizá una estimación de, del coste. Luego la tercera fase que es el filtro y la transformación de las ideas en eh, proyecto se hizo a nivel del municipio, entonces fueron los distintos departamentos del, eh, municipio que eh, filtraron, agruparon las ideas eh, parecidas, bueno, comprobar también que, es legal, que es de... Eh, que, el responsable es el municipio que corresponde, eh, no corresponde a otra entidad. Luego en octubre hubo la votación y los resultados a final del, del mes. Entonces, bueno, en al final hubo 114 eh, proyectos. Entonces, bueno, eh, al final para votar había eh, un folleto de, como veis, de ocho páginas donde había que escoger eh, los proyectos. Entonces, bueno, esto ya es una cosa con muchos proyectos. Estaban eh, agrupados por eh, grandes temas, bueno, por ejemplo, el primer proyecto, obras y mantenimientos, mantenimiento de, de calles, y entonces, bueno, era número uno Luego, eh, lo que era, mayoría en una, una calle y con el eh, coste aproximado. Entonces, y dentro de los siete eh, grandes tendría más sentido de agrupar para los ciudadanos, porque bueno, yo que, que, votaba para probar cómo funcionaba, había a veces números de proyectos que aparecían en categorías que eran distintas y que para mí no, veía la, diferencia. Entonces, bueno, lo que sí se puede decir, quizá orientado hacia eh, el eh, ciudadano, pues esto, había eh, siete grandes categorías, una que es entonces mejorías en la, las calles, problemas de, para eh, promover la, movilidad, bueno, de carril bici relacionado con la, movilidad, otros que estaban relacionados con el, eh, deporte, otro accesibilidad, accesibilidad básicamente, bueno, si habéis visto las primeras eh, imágenes de, de Portugalete o si habéis sido, es que Portugalete es una ciudad que tiene muchos pendientes. Y como la gente eh, bueno, eh, se hace mayor, pues se hace muchos eh, rampas, entonces muchos de los proyectos estaban relacionados con la accesibilidad, añadir rampas o ascensores. Luego había proyectos eh, de, parques, eh, proyectos eh, verdes, unos programas socioculturales y también de, de mobiliario urbano. Estos son los temas. Entonces, bueno, ahora sí ya estamos pensando a, a, escoger una regla. Bueno, en elección social una propiedad habitual es lo que se llama la neutralidad, es decir, que hay que tratar de manera idéntica los candidatos eh, distintos. Claro, ahora eh, si intentamos esto, habría que tratar todos los proyectos correctos, eh, proyectos idénticos de manera idéntica, pero una de las preguntas es qué llamamos proyectos idénticos. Es decir, si definimos proyectos a secas o bien proyectos dentro de eh, categorías distintas, a ver si los tratamos de manera igual. Entonces, bueno, ya es una pregunta eh, para la, teoría. Y bueno, eh, un, objetivo puede ser que queremos también promover la eh, diversidad eh, de, los proyectos y eh, entonces escoger en, si es posible en categorías distintas. No sé dónde... Ah, tengo que apuntar, entonces... Sí. Sí. Domingo. ¿Qué es que pensamos que has enchufado algo. Entonces, eh, sí, para de los proyectos eh, que, están, bueno, algo de bastante eh, notable es eh, la, diversidad en los, eh, en los costes. Entonces, el proyecto más barato era de 2.000 euros y que era promover actividades de, de bailes durante el fin de semana y el proyecto más caro era de construir una pista de atlantismo. Entonces hay proyectos eh, de muy muy eh, distintos. Ahí están, en eh, los 114 proyectos y se ve que los costes son muy distintos. Luego, en cuanto al proceso de, para votar, pues lo que se pedía era lo siguiente, de escoger cinco proyectos y de ordenarlos por eh, orden de, preferencia. Y estaba dicho que el, eh, voto sería eh, nulo si no había exactamente cinco proyectos de manera, eh, bueno, para alguien de, elección social eh, llamativo es que en la papeleta no estaba descrita la, regla. Entonces se pedía de, escoger a cinco proyectos, sin embargo eh, no estaba la, regla en la papeleta. La la regla estaba fue decidida en el Consejo de, junio, entonces estarán en, eh, en, las actas, pero los ciudadanos, bueno, supongo que, yo lo sé porque me enteré, pero si no, supongo que la mayoría de la gente no, sabían con qué regla se, iba a decidir. Entonces, bueno, de nuevo, eh, si queremos... Eh, a nivel eh, teórico, bueno, no sé, no sé muy bien por qué había que escoger exactamente eh, cinco y quizás sencillamente de decir, bueno, cuáles son los proyectos que gustan, quizá yo creo que sería más, eh, más natural, porque no necesariamente gustan exactamente cinco. otra propiedad en general es la anonimidad tratar a los eh, votantes eh, iguales, que bueno, es un principio eh, que parece muy, muy razonable también, pero el problema aquí es que seguramente la participación es muy, muy distinta según el tipo de, de, personas, es decir, que la participación bueno, obviamente no todo el mundo, eh, todo el mundo vota, entonces no está claro que no podría tener sentido de ponderar en función de, la categoría de, las personas. Ah, es más bien... bueno. Eh, luego los, eh, los resultados, entonces, bueno, votaron 1.279 eh, personas, entonces cada uno escogió a cinco proyectos, entonces tenemos un total de 6.380 votos. Y bueno, lo que, lo que se ve es, esto es la distribución de los proyectos, desde el proyecto más votado hasta el proyecto menos eh, votado y se ve que hay eh, muchísimos proyectos que reciben eh, poquísimos votos. El proyecto mediano solamente, apenas recibe 40 votos, que, que, es muy, muy poco. Y de nuevo, yo creo que, bueno, un consejo sería de no tener tantos proyectos porque siento 14 son demasiado. Un resultado, eh, bueno, yo creo que bastante interesante es de ver que eh, ha existido una cierta coordinación. Entonces, es decir, que esto es el, eh, mapa de, de Portugalete y he pasado mi tiempo en poner estrellas donde a los proyectos que, tenían una localización, una ubicación geográfica y lo que se ve de manera eh, interesante es que hay 70 votantes que eh, votaron eh, para los cinco proyectos que están allí, entonces bueno, de cierto modo lo, he llamado el Campasar Lobby porque bueno, ya eh, los que sois de estadística, eh, bueno, me imagino que será muy fácil de, ver que, esto no, tiene que ser eh, no es random. Es seguramente una, una coordinación. Entonces hubo un grupo de 71 que votaron eh, los cinco proyectos allí y luego yo diría que hay también otro, eh, otro lobby, que sería quizá lobby de la, gente mayor, que también hubo 69 personas que votaron a eh, bueno, cinco proyectos, el 2051. Y estos proyectos también se puede decir que están relacionados con... Eh, Euh, temas, euh, sí, de, yo diría de personas eh, mayores, entonces seguramente eh, también allí hay coordinación. Entonces, euh, Sí, eh, es, interesante y hablando con, eh, la persona, eh, el técnico del ayuntamiento encargado de los presupuestos participativos, me dijo que, en el pueblo, el municipio vecino, Santurce, también eh, habían eh, hecho presupuestos participativos y también tuvieron eh, coordinación. Y de hecho me, comento comentó que, en Portugal este, usaron la regla que, que, han usado porque esperaban que esto sería que, bueno, desincentivara a, tener resultados eh, estratégicos. Entonces, en el caso de Santurce, al parecer había algo para el, eh, no sé qué, el estadio de, fútbol, entonces todos los padres se coordinaron para <laughs> votar a esto. Entonces, otra vez para la teoría, la, pregunta es, bueno, en elección eh, social, lo clásico es de las reglas que, que, sean resistentes a, que la gente sea estratégica. Entonces, en este caso, yo diría, eh, la, la regla tiene que ser resistente a, es malo que la gente coordina. Yo diría no, porque al final especialmente cuando hay tantos proyectos, allá es una buena cosa que la gente se, se pueda eh, coordinar, pero claro, una cosa es que se coordine y que consiga un proyecto, esto no está mal, pero que lo malo sería que se coordinen y que consigan todo. Entonces hay que, que escoger una, una regla que... Eh, que no impida la coordinación para un proyecto, pero no para todos. La regla que se usó eh, en Portugalete es la, regla que se refieren como la regla down De manera eh, interesante, es una regla que, que existe, que se utiliza en una isla pacífica, Nauru, y, eh, pero que se utiliza normalmente para un, eh, escoger un, un, ganador único. Y la regla de, eh, down es básicamente, para los que conocen, es parecida a la regla de Borda, la diferencia son los pesos. En Borda normalmente es 5, 4, 3, 1, y eh, bueno, en este caso no exactamente borda porque es hasta cero a partir de lo demás, pero la regla que se usa ahí es en lugar de cinco, eh, es uno, un medio, un tercio, un cuarto y un quinto. Entonces, bueno, se puede eh, justificar un poco esta regla diciendo, bueno, haciendo el supuesto que un individuo, esto es la utilidad que el individuo consigue cuando tiene uno de sus proyectos adoptados y entonces, bueno, la regla es de buscar eh, eh, el, proyecto que maximiza la suma de las utilidades. Ahora, esto es una regla para escoger un ganador único. Cuando hay, eh, bueno, más de, de un ganador, se podría extender diciendo, bueno, ahora voy a buscar el conjunto que maximiza la suma de las, de las utilidades. Eh, lo que hace el algoritmo de, de Portu es de escoger de manera secuencial, es decir, no es realmente la maximización del conjunto que maximiza la suma de las utilidades, sino que escoge el proyecto que da la mayor utilidad, luego pasa al siguiente, siguiente, siguiente. Entonces es lo que se llama, no sé cómo se dice en, castellano, un eh, algoritmo eh, voraz, es decir, que escoge primero el segundo, luego esperando de un cierto modo que llegue a... ¿Cómo procede el algoritmo? Sencillamente coge el que tiene el, eh, el score el más alto, esto cuesta 60.000 euros, hay en principio 350.000, entonces pasa al que tiene el segundo con mayor score hasta agotar el, eh, el dinero. Y eh, bueno, no es muy complicado de, de, ver que en lugar de escoger, de, de coger de esta manera pues eh, el último proyecto que cuesta 100.000 pues puede conseguir dos que cuestan juntos 100.000 y que tiene eh, una suma eh, más alta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el algoritmo voraz en este caso obviamente no funciona. Y eh, bueno, eh, de los resultados había dicho que había siete diferentes eh, categorías y con el algoritmo de, de Portugalete pues hay proyectos, se escoge un total de seis proyectos que están en tres categorías distintas. Y bueno, algo que a mí me parece también muy importante es de saber cuántas personas se quedan sin ninguno de los proyectos eh, que, han, votado. Y hay 354 eh, de 1.277, es decir, más de un cuarto se queda sin ninguno de los, eh, de los proyectos que ha votado elegido Y a esto me pareció mal, todavía peor porque yo soy una de ellas. <laughs> No, yo, diría de manera menos anecdótica, eh, dado que la participación actualmente es muy baja, seguramente yo creo que, que el hecho que, que, las personas tengan al menos, eh, si se pudiera, reducir este número de, participantes sin, euh, podría fomentar un poco la, la participación. Entonces, bueno, para sumar un poco eh, cuáles serían los objetivos para una regla, bueno, se intenta de, bueno, el eh, principio de si, si el ayuntamiento pone a disposición 350.000 euros, pues los vamos a gastar. Pero, y, eh, el, tema también es que eh, yo lo que, veo, el problema mayor de la, de la regla eh, actual para mí es que no se toma para nada en cuenta los, costes. Y hemos visto que los costes son muy distintos. Y, y ahora, por ejemplo, con la regla actual, el proyecto que cuesta 2.000 euros necesita el mismo número, de, el mismo score que el proyecto que cuesta 350.000 y que esto yo creo que se tendría que, que reflejar de una forma, no solamente tomar en cuenta el número de votos que ha recibido el proyecto, sino también eh, en relación con eh, el coste, que un proyecto más caro tendría que necesitar más votos para estar elegido que un proyecto eh, más barato. Entonces, pues esto, yo lo que voy a proponer es eh, una regla de, que toma eh, el beneficio y el coste en, cuenta. Y luego otro objetivo es esto, de intentar de maximizar el número de participantes que tengan al menos un proyecto adoptado. Entonces, bueno, lo que, he hecho es eh, básicamente, bueno, en economía el, análisis eh, coste-beneficio que es muy sencillo. Entonces, es de decir, bueno, en, eh, análisis coste-beneficio es básicamente cuando se tiene que aceptar un proyecto, pues se tiene que aceptar el proyecto si el beneficio es mayor que su coste. Entonces, bueno, el coste lo tenemos porque está dado, lo que no tenemos es, sabemos qué beneficio va a generar. Entonces, eh, la hipótesis es de, pensar que quizá el beneficio es proporcional al número de, de, votos. Si una persona vota, es que de una manera eh, beneficia de este proyecto y entonces es de, eh, se puede calcular al final el beneficio mínimo que se necesita para que eh, el proyecto sea rentable y escoger el, eh, los proyectos que necesitan el beneficio mínimo eh, menor posible. Entonces, bueno, es lo que he hecho, entonces es, esto, el, el, beneficio, entonces es va a ser el, ratio entre el coste y el número de votos, escoger el que tiene el más pequeño, es decir, el que tiene el mayor ratio entre el número de votos y su coste. Entonces, esto es, el algoritmo es, es hacer, y también un greedy de momento, porque no pero es de, eh, en una primera etapa, escoger el proyecto que tenga el mayor ratio eh, número de votos eh, coste y luego para tener el otro objetivo también, que es de maximizar el número de personas que, que tengan un, menos un proyecto escogido, es de decir, bueno, primero escojo el primer proyecto y la gente que ya ha votado este proyecto me olvido de ellas porque ya están contentas. Y entonces aplico de nuevo el mismo eh, proceso, pero con los votantes que no, han no, eh, no están satisfechos. ¿De acuerdo? Y luego eh, repetir de, esta, de esta manera acuerdo? entonces, eh, bueno, el resultado eh, obviamente va a ser eh, distinto del, del algoritmo que se ha, usado en, Portugal Portugalete. Entonces, aquí he puesto el ratio para todos los proyectos entre número de votos y coste y bueno, con los down score al lado. Entonces, bueno, se ve que no, van a ser eh, eh, los, mismos, números, porque por ejemplo aquí el mejor proyecto es el 98, ¿Por Porque eh, no recibe tantos votos, pero cuesta bastante menos. Entonces, bueno, tenemos resultados eh, distintos y claro, con este eh, procedimiento se va a favorecer también los proyectos más baratos porque claro, eh, el, ratio es importante, entonces en lugar de seleccionar dos, cuatro, seis proyectos, se podrían financiar pues 13 o 14 y hay eh, tres en común. Entonces, bueno, si comparamos un poco los dos eh, algoritmos, pues esto, gastando básicamente, eh, bueno, lo, mismo, si esto no lo he dicho, que al final... el ayuntamiento en principio había decidido que gastaría 350 y ha decidido de subir hasta 395. Entonces, bueno, con eh, un gasto el mismo que el, eh, que el gasto eh, real, pues se puede dejar en lugar de 354, 257 participantes sin que, sin proyecto adoptado y no me preguntéis si estoy dentro porque la verdad es que no me acuerdo. <laughs> ya no sé por quién. Eh, luego, aunque no era el objetivo de maximizar la suma de las utilidad en, términos de download, con este eh, algoritmo es mejor también en estos... Eh, términos y luego pues eh, esto, todos los proyectos que están adoptados reciben más votos y están en eh, más eh, categorías. Entonces, bueno, se puede decir que, básicamente es realmente una, una mejoría en términos de Pareto, porque todos bueno, los criterios que que se podrían eh, usar para valorar los dos eh, resultados, pues eh, están mejor eh, de, de, este lado. Entonces, bueno, es un poco eh, lo que he hecho hasta, hasta ahora y bueno, la, la idea sería de, de seguir eh, trabajando sobre el tema ahora pues más eh, en la, la teoría. muchas gracias a